om saam te vat, ons het verlede keer vir mekaar gesê dat Openbaring is hierdie groot wonderlike boek van die wat wat eintlik handel oor Christus en ons gaan van vanaand af dit sien en oor God. Dit is nie 'n boek oor goggas en drake en monsters en voorspellings en en al daai soort van dinge nie. Dit sal hom 'n bietjie 'n kulkunstenaar boek wees. Is my altyd verstommend dat elke geslag wat Openbaring nog so gelees het, gesê het dit is net vir hulle geslag. Jy moet tog nou nie 'n fout maak dat ons die eerste geslag is wat dink Openbaring is net vir ons geskryf nie. In die 18de eeu die ouens het ook gedoen en in die 16de eeu en in die 15de eeu, ek sal vir jou al die kerkgeskiedenis kan wys hoe die ouens dan gesê het nee, maar dit is daai koningin en dis daai koning en dis daai ou Maar ons sê dis 'n boek wat God vir sy kerk gee oor Christus en mag dit ook vanaand as ons met Openbaring 4 en 5 my twee gunsteling hoofstukke um, in Openbaring uh, vanaand dit my twee gunsteling hoofstukke. So kom ons bid saam. Here baie baie dankie dat ons vanaand die voorreg, die eer, die verantwoordelikheid het om met die woord van die Here, die woord van die lewende God besig te wees dat daar vanaand vir ons lewende brood wees, Here. Dis so 'n bietjie warm hier in Pretoria en ons dink ook sommer aan uh aan so baie mense wat vanaand te, te min het om van te lewe en te min kos het en te min hoop het en dankie dat U ons so bederf dat ons met die woorde van die Here kan besig wees, die lewende woord van God. Dankie vir hulle wat vir die eerste keer vanaand hier is, maak dit ook 'n geseënde ervaring. Gê Here dat ons wat ook al vir baie jare Bybelskole deurloop, dat dit vir ons ook 'n wonderlike reis sal wees uit u woord. Laat u al die eer kry, laat dit oor u gaan. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons is vanaand by Openbaring 4 en 5. Ons het gesien in Openbaring 1 tot 3. Dit herinner my aan 'n televisie, aan 'n televisieskerm. Ons kyk in Openbaring 2 en 3 as ons na daai sewe gemeentes kyk, kyk ons deur 'n televisieskerm. Ons sien as jy nou al daai briewe lees, al sewe gemeentes. Met party gemeentes gaan dit goed, met party gemeentes gaan dit minder goed. Met party gemeentes is daar moeilikheid, met party gemeentes is daar minder moeilikheid. Dit gee vir jou 'n beeld soos wat dit gaan in die kerk en in die wêreld. Daar is hoop, daar is moeilikheid, daar is groei, daar is krag. Openbaring wil vir ons die skerm wys, die realiteit. Maar Openbaring weet daar is groter realiteit as wat jy sien. Openbaring wil ons help om nie bang te wees vir hierdie wêreld nie, om nie 'n wêreld binne te gaan en te beleef waar ons beste hoop maar is dat God in beheer is nie. Dat ons beste uitdrukking maar net dit is nie. O, dit is waar, Maar 'n Christen behoort meer as dit te sê. Baie meer. Want dit as jy net dit sê, dan weet jy maar eintlik ook nie wat gaan aan nie. Jy's maar net jy's maar net daar, maar daar is iets meer. Openbaring wil jou verder vat as dit. Openbaring wil hê jy moet die regte feite hê voordat jy die uh, kolletjies in jou lewe konnekteer. Want die een ding waarmee ons verbluffend, verbasend en verbuisterend goed is, is om kolletjies in ons lewe te konnekteer, connecting the dots. Ons kan enigiets met enigiets in verband bring. Dit het gebeur omdat dat moes gebeur. Dit het gebeur sodat dat moes gebeur. Dis wat ons doen. Ons is altyd besig om om om kolletjies te konnekteer. Maak nie saak wat nie. Ek ek herinner my die brief wat ek een keer in 'n koerant gelees het van die vrou wat sê die Here het toegelaat dat sy 'n bitter slegte ding oorkom. 'n uh, verkrachting oorkom sodat sy tot bekering sal kom. Ek wil mense kan enigiets konnekteer op enige manier. As jy net 'n uh, eh, kreatief of nie kreatief noodwendig genoeg is nie, maar ons probeer sin maak van ons lewe. En daarom wil ons altyd graag oorsaak gevolg hê. Dis 'n belangrike ding wat ek sê, vriende. Want nou gebeur goeters in die lewe. En mense, ons is amper ge gepredestineer om dit te probeer verstaan. Moenie verbaas wees dat meeste mense sê as goeters in die lewe gebeur, ehm um, toe maar jy sal later verstaan nie. Of everything will work out for the best of everything happens for a reason of daar's 'n doel met alles nie, want ons soek betekenis in ons lewe. En moenie dink is net gelowiges nie. O, hierdie taal kry 100% net so by nie-gelowiges, by ongelowiges, by vergelowiges, by naby gelowiges. Na by afvalliges, by aanvalliges, jy noem dit, almal sê dit. Hollywood, Bollywood, hulle almal. Almal praat hierdie taal van toe maar, daar moet iets wees, daar moet betekenis wees. Everything happens for a reason. Alles moet oorsaak-gevolg wees. Christene doen dieselfde. Meeste Christene wat ek ken sê dit. Openbaring help jou om dit beter te sien. Regtig maar dan moet iemand vir jou help om Openbaring so te lees. God se gees moet jou help bedoel ek. Om Openbaring te lees want jy skuld die wêreld 'n beter antwoord as net om te sê ja, se doel met alles. Want die punt is op enige oomblik gaan 'n boeddhist dit ook sê en 'n hindoe dit ook sê en 'n mohammedaan dit ook sê. So 'n Christen kort 'n beter antwoord. Openbaring wil jou help om 'n beter lewe te leef om om 'n goed geleefde lewe te leef te midde van chaos, te midde van ehm, 'n uh, land uh, waar Johannes is wat uitmekaar spat. Kom God en Christus en die Gees om vir Johannes te wys daar's there's more to life dan net om 'n antwoord te gee deur net om te probeer om 'n paar kolletjies te konnekteer. En dis waarvoor Openbaring geskryf is. En en as jy dit nie so verstaan nie, maak die word die probleem nog groter. Dan wil jy elke simbool nou uitlê, is dit nou hierdie betekenis en daai hele weet wat maak mense met openbaring. So openbaring wil jou help om God se wil te verstaan. Onthou julle hoe hoe leer Jesus ons bid in die ons Vader. Laat u naam geheilig word, laat u wil geskied soos in die hemel so op aarde. Nou die een ding wat ek nooit nêrens geen plek überhaupt nie gehoor het nie is dat iemand daai kolletjie probeer konnekteer het uit die Bybel. As dit dan waar is, ek bedoel, eh, is dit is dit net ek, maar ek is 'n bietjie my my kop is 'n bietjie nuuskierig. So die oomblik toe Jesus sê laat U wil geskied soos in die hemel so op die aarde, dan wil ek mos nou weet wat ek bid. Ek wil nie bid net om te bid nie. Ek wil weet wat ek bid. Nou vriende, die oomblik is Jesus vir jou leer. Laat u wil geskied soos in die hemel, net so op die aarde. Behoort jou volgende vraag te wees: Here, wat bedoel u? Help my. En kan ek dit op 'n verantwoordelike manier hierdie kolletjies konnekteer. Nie op 'n duimsuig nie. O, ek dink dit beteken dit. Ek dink dit beteken dit nie. Daar wil 'n punt in my lewe wees dat ek ophou vir algemeen. Praat ek mos vroeër in die week daar in die buiteland in Stellenbosch met 'n paar by by die woordfees met 'n paar resident ateïste. Ek dink is net angry old men, maar in elk geval, ehm um, is my interpretasie. En hulle vertel vir my hoe dwaas ek is en hoe swaan. So En dan sê ek vir ouens, julle sit daar op 30000 voet met julle vliegtuig gaan hawer. Dan nou kan ek ek kan nog fout vind met enigiets as ek so landskap sien, maar kom ons kry hierdie vliegtuig op 3 meter. Kom ons kry hom naby aan die grond. Dan's daar 'n ander prentjie, maar hulle wil nie daar praat nie. So ouens, dis maklik om te sê, daar's 'n doel met alles, alles gebeur om 'n rede. Maar regtig Wil jy dit nog op 70 sê? Wil jy dit nog op 20 sê? Wil jy dit op 35 vir iemand sê? Skuld jy nie iemand 'n beter opinie nie? Op 30000 voet sê almal dit. Jy weet daar's 'n doel met alles. Maar regtig wil 'n Christen, is dit die beste antwoord wat jy het? Toe maar jy sal later verstaan, is dit jou beste antwoord. Ek het al fisies persoonlik met mense te doen gehad wat ateïste geword het omdat Christene dit vir hulle gesê het. Met 'n mediese spesialis wat vir my gesê het, weet jy jy het nog nooit seker genoeg as oor. Hy het gedoog mense kan daar 'n bietjie beter oor God dink as dit. So Openbaring help jou as jy hom reg lees. In die vraag wat Openbaring wil antwoord is die vraag Nou maar as Jesus ons leer bid, laat uh, u wil geskied soos in die hemel. Raai wat? Dan moet jy te weet hoe dit in die hemel. Is ek die enigste onlogiese ou as ek dit sê of stem hulle saam? Laat U wil geskied soos in die hemel, dan moet jy te vra, maar Here, hoe gebeur U wil in die hemel? Is daar 'n manier hoe ek dit kan weet? Kan ek net dalk 'n um, toegang kry vir 'n oomblik? Is daar 'n manier hoe ek voordat ek doodgaan? Want Here, anders het ek nie 'n idee wat ek bid nie. So ek wil weet wat bid ek laat u wil geskied hier soos daar. Anders weet ek nie wat bid ek vir die wêreld nie. Anders dan is ek ook maar so hulpeloos en ek skuis moenie hoor ek is daar teen om te sê God is in beheer nie. Maar dan sit al wat ek kan sê want nou het ek nie 'n klou eintlik wat doen God nie. Ek skuis en dis wat ek so bietjie dink en ek sê dit weer want nêrens in die hele Bybel sê God God se beheer nie. Want God sê dit beter. Hy sê dit helderder. Jy kan dit op 30000 voet sê, maar God wil jou op 3 voet as hy saam met jou loop, wil hy sê ek is by jou. Op 3 voet sê God nie hy is in beheer nie. Hy sê vir sy disippels: "Hier is ek by jou. Hier is ek by jou." Hoor jy, hy sê dit anderster. Jy mag op 30000 voet vir ouens sê die Here is in beheer, dis reg. Maar ek wil op 3 voet ook met mense praat. Anders te help ek niemand nie. Anders te help ek nie myself nie, die meeste van alles om te glo. So, die vraag, God se wil gebeur in die hemel. Nou waar sal ek gaan soek? Goeie vraag, ek bly dit gevra by Openbaring. Nog 'n beter vraag, waar in Openbaring? Dis bly jy het gevra. Ek weet, hoofstuk 4. So daar's die antwoord. Kom ons gaan kyk. Kom ons gaan vanaand speurwerk doen en ons antwoord die vraag. Here Jesus, U leer my bid, laat U wil geskied. So as ek weet hoe dit daar is, dan weet ek wat ek moet bid as ek hier is. So nou kan ek beter bid. Nou kan ek my geestelike vliegtyg, nou hoef ek nie net heeltyd op 30000 voet te vlieg nie. Nou kan ek hier op 3 voet in my regte lewe elke dag as ek môre as my skoene môre Pretoria se teer slaan en Johannesburg se teer en ek gaan doen lewe en die lewe is hard, dan weet ek wat bid. Weet ek as mense vir my sê waar's die Here, kan ek uit uit openbaring uit van alle boeke 'n troos antwoord gee, nie 'n bang maak antwoord soos die meeste ouens nie. Uh ek trek terug, so sommige van die meeste ouens nie of die helfte van die meeste. Ek weet nie wie is hulle nie, maar daai klomp. So Openbaring wil vir jou 'n hemelse visie gee vir jou aardse pad. Jy moet eers in die hemel kyk voor jy op die aarde kan lewe. Johannes, jy's op pad mos. Christene, julle kry swaar. Jesus sê, "Kom ek vat jou na my na my huis toe, na my woonhuis toe, na my Vader se huis toe, sodat jy 'n prentjie kan kry die ware feite sodat jy kan lewe. So hierdie is vir my lewensbelangrik. As jy Openbaring wil verstaan, moet jy weet dis wat Johannes doen. Hy vat jou hemel toe sodat jy op aarde reg kan lewe terwyl jy op aarde is. Daarom hy lied wat ons geluister het in Christ alone. Um as hy terugkom of as hy my huis toe roep, tot dan gaan ek in Christus lewe. Dis een van die sleutels. Maar maar ons kom daarby. Ons gaan nou hierdie roete so 'n bietjie saam met mekaar loop. So ons gaan saam met Johannes. Openbaring 4 vers 1 gebeur daar 'n merkwaardige ding. Net nadat Johannes hierdie briewe geskryf het vir die sewe gemeentes, kyk hy en hy sien by die hemel 'n oop deur. En daar's 'n stem wat met hom praat: "Kom en ek sal vir jou wys. Kom, kom." En dan is hy in die teenwoordigheid van die Heilige Gees, van die Gees en hy's in God se troon sal. Jy sien Johannes val nie vas in hierdie vraag van Yuri Gagarin, die eerste ruimteoutjie wat in Sputnik gery het, wat gesê het hy was nou daar waar hy oral gesirkel het, maar hy het nie die hemel gesien nie. Want die hemel <laughs> is nie soos daar's die Kaap en daar is Limpopo en daar is Amerika nie. Die hemel is God se woonplek. Hy's nie so op 'n kaart aanwysbaar nie. Jy het die Gees nodig om jou soontoe te vat. Jy verstaan? Jy het die Heilige Gees nodig om daarna toe te gaan. Jy gaan hom nie kry saam met die Russiese ruimtevaarders nie of selfs die Amerikaners nie. En daarom is Johannes om onmiddellik genooi en die eerste ding wat gebeur, Johannes kry die toer van 'n leeftyd. Hy word genooi deur niemand minders nie as die lewende God om by God se woonplek te kom besoek af lê. Terwyl hy lewe. Terwyl hy lewe. Nie na dood nie, nie postmortem nie, nie in dit hy word terwyl hy lewe deur die Gees genooi en dan onmiddellik verskuif Johannes en ek dink in hoofstuk 4 gebeur daar twee baie belangrike dinge dit is 2 Johannes sien 1a. Kom ons noem dit die hemel, so ken ons God se woonplek. Maar dis ek bedoel die woonplek van God, die woning van God, die hemelse paleis van God, die hemelse gebou van God, sy huis, uh daar waar hy in beheer is en sy op sy troon sal op 3 voet as jy dit dan sien, kan jy dit daar so sê. En wat gebeur daar? So Johannes kyk na die wie's wie en die wat's wat. Wie is daar en wat doen hulle? In hoofstuk 4. En herinner jou aan die vraag: Laat U wil geskied soos in die hemel, soos jy in die hemel kan inkyk. En ons het 'n formele amptelike woord van God wat ons soontoe vat. En ons kan sien, dan weet ons wat ons bid vir die wêreld. Dan gaan ons gebede verander. Johannes stap in. Kom ons stap stadig daardeur hoofstuk 4 se vers vers 3. En daar is iemand op die troon. Openbaring 4 vers 2. God. Loshande, daar's geen twyfel nie, die almagtige Jahwe, die Here van die aarde en die hemel, hy wat van ewigheid tot ewigheid tot ewigheid is. Hy wat was en wat is en wat weer kom, die almagtige sit op sy troon. Let wel. Stap nie rond nie sit op sy troon. Johannes weet baie goed in die antieke wêreld waarin hy was, in die wêreld waarin hy geleef het, hoe magtiger 'n heerser is, hoe stiller sit hy. Daar is prinses en semi-prinses en goewerneurs en dan is daar die Romeinse keiser. Die Romeinse keiser is onbeweeglik as jy hom kom sien want hy het al die mag op aarde het hulle gedink. Maar die ander ouetjies skarel, hulle buig ook voor hom rond. Daar's nie noodprogramme, krisisbestuur, uh, engele wat rond uh, vlieg en sê Here, daar sal weer 'n nood in Suid-Afrika, jy moet kom en daar is eene en daar's eene nie. Die Almagtige sit sit toneel van rustigheid. Jy moet dit sien, is rustig. Is rustig. Daar waar God is, is daar 'n hemelse vrede. Daar's 'n hemelse orde en 'n ordelikheid. Daar's 'n hemelse tevredenheid. 'n Hemelse kalmte. Dis daai daai daai woorde van Habakuk 2 vers 20 dat die hele wêreld stil wees want God is in sy heilige tempel. As jy dit wil meemaak sê Habakuk, as jy iets van God wil beleef, bly stil en kyk op. En jy sal die Here sien. So dis wat Johannes belewe. Uh, hy's op sy troon en hy sit. En rondom da dit sy voorkoms vers 3 is soos jaspis of opaal en karnihool. Nou vriende, onthou, onthou Johannes se verleentheid. Wat is sy verleentheid? Hy het nie taal nie. Hoe praat jy oor God as jy hom sien? Jy het mos nie taal nie, jy het mos nie genoeg Grieks nie, jy het mos nie genoeg Hebreëus nie, jy het mos nie genoeg Afrikaans nie, jy het mos nie genoeg Engels nie. Jy kan al die tale van die wêreld gelyk praat, jy kan nie oor God praat nie. Jy het te min. Jy het nie woorde nie. Jy is stom geslaan in die letterlike sin van die woord. Hier sit God en wat was sy opdrag? Skryf alles op. Nou waar gaan kry Johannes taal? Wel hy gaan leen by die Bybel. Dis 'n goeie ding. Waar sal jy taal gaan leen as God jou opdrag gee om oor hom te praat? Ek sal sy eie boek vat, sy woord en ek sal taal gaan haal. Ek sal sy skepping vat. Nou vat hy opaal of jaspis en karnihool. Helder helder wit en helder rooi die skynsel van heiligheid, van heerlikheid, van suiwerheid. So Johannes probeer nie sê dit is hoe God lyk nie. Hy probeer sê iets van die karakter, die wese, die diepste aard van God, die onsigbare, sy heiligheid. Dis daai selfde dilemma wat Jesaja van Jesaja 6 het as die Here uh, aan hom verskyn en, en hy sien die hemelse heerlikheid en hy val soos 'n dooie neer dat hy nie taal het nie. Goed. En dan rondom die troon is dit hierdie hierdie ehm um, ehm um, heerlikheid wat so wat so uitskyn en vers 4 daar sit daar's 24 trone wat so om God se troon is 24 en op hulle sit ehm um, wat ons vertaal as oudstes of ouderlinge. Nogal moeilik om vas te stel presies, maar ons is so ons is darm redelik seker Johannes bedoel, want Johannes sal later daar in hoofstuk 20 21 en hoofstuk 21 sal hy verwys na die nuwe stad Jerusalem met sy 12 plus 12 die 12 fondamente plus die 12 poorte wat die apostels is in die 12 stamme. Nou as jy nou die 12 stamme en die 12 apostels het, jy sit hulle bymekaar dan kry jy 24. Wie verteenwoordig die 12 stamme? Israel, die Ou Testamentiese volk van God. Wie verteenwoordig die 12 apostels? Die Nuwe Testamentiese volk van God. Amper iets soortgelyk gebeur, weet julle? Daar in Markus 9, daar in die eerste 10 verse, eintlik letterlik tot by vers 13, vanaf vers 2 tot 13 is Jesus op 'n berg in Galilea en sy voorkoms verander. Jy herinner julle aan daai teks. Dan verskyn daar aan hom Moses en Elia. Maar wie is by Jesus? Petrus, Jakobus en Johannes. So wie verteenwoordig Moses en Elia? Die wet en die profete. Moses die wetgewer, Elia die groot profeet. Wet en profete, Ou Testament, die Bybel. Wie verteenwoordig Petrus en Johannes en Jakobus? Die Nuwe Testament, die apostels. En nou is die as te ware die hele woord van God rondom Jesus en dan praat God uit die hemel. Dis my geliefde seun. Luister na hom. Dis mooi. Dis aangrypend. God sê, my kind, dis bo kan die woord. Die hele woord, die groot Ou Testament profete, Elia en Moses, die groot apostels van die Nuwe Testament. Hulle is niks. Jesus is die een, maar hy is die een wat die woord bymekaar hou, die Ou en die Nuwe Testament. En hier is die 12 stamme en die 12 apostels en hulle sit in die troonsaal van God. Let op, ons sê dit altyd vir mekaar as ons by hierdie teks is, let op die posisie van hoe hulle sit. Hoe sit hulle? In rye? Nee nee. Rondom. Rondom. Almal op dieselfde afstand van God. Want dis wat wat jy mos kry as almal in 'n sirkel rondom iemand sit wat in die middel sit, dan sit almal ewe naby. Dis aangrypend, dis nie maar net laat Johannes dit sien, hierdie is 'n belangrike beeld. Want hy gaan in hoofstuk 20 vers 11 tot 15 al die pad tot by hoofstuk 21 vers 15 nog sê die een wat wen gaan dit alles kry daar is nie rangorde by God nie daar het jy klaar die antwoord op hierdie vraag wat die katolieke ou jode In die tyd van Johannes het geglo die rabbies het geglo daar's 'n rangorde by God. Herinner julle julle dat Petrus en Jakobus eh, Jakobus en Johannes ook so gedink het, Here kan ons die beste sit plekke kry. Die die rabbies het gesê van die Joodse rabbies het gesê dis eers God dan die aardsengele, die sewe aardsengele, dan die engele magte, dan die aardsvaders, die groot profete en die groot konings Dawid hulle. En dan kom die mense, daar sou hele rangorde. Die Rooms-Katolieke Kerk het natuurlik dit tot eintlik vandag toe. Dis waar die term saint vandaan kom. Dis waar teen Luther geprotesteer het. Die heiliges. Die heiliges wat die sogenaamde purgatory of vaag gevier gesy stap het. Nou kan jy deur na nou bid jy tot 'n heilige dan gee hulle vir jou van hulle goeie werke aan tot vandag toe glo katolieke. Daar is 'n kategorie en jy kan ook verklaar word tot 'n sogenaamde heilige uiteindelik deur 'n proses in die katolieke tradisie. Die Nuwe Testament sê God trek nie voor nie. Hy't ewe lief. Sy kinders bedoel ek, ewe lief. Net soos wat jy as jy 'n goeie ouer is, nie jou kinders voortrek te mekaar nie. Jy sê nie vir jou een kind, ek is liewer vir jou sussie en as jy so bietjie presteer, dan gaan ons kyk, dan kan ek dalk so 30% styg in liefde vir jou nie, maar dis maar jou probleem. Jy sal moet werk dat ek mee dat ek ook daarom vir jou begin hou. Ek bedoel, wat sal mense sê as iemand dit sê? Dis joh. Wat 'n familie is dit? As as jy vertel, ek werk laat my pa meer van my moet hou. Ek probeer my bes, maar hy hou baie meer van my boetie. Mense sal sê dis nie 'n goeie huis nie. O God trek niemand voor nie. God het lief. Hy het onvoorwaardelik lief. Hy het lief voordat jy lief het. Hy het lief meer as wat jy hom lief het. Hy het lief langer as wat jy hom lief het. <laughs> Hy het jou altyd lief. 2 Timoteus 2 vers 11 tot 13 sê Paulus sal word ons ontrou. God kan nie. Ja, hy sê as jy hom verloon, hy sal jou verloon sê Paulus ook. Hy sê maar God kan nie ontrou word nie. God het lief. Punt. God het lief. Punt. Moes volgende by gemeente in Alberton preek wat ek moes gepreek het oor die tema God is lojaal. En het ek juist stil gestaan by uh by die tema dat uh dat God kan onder geen omstandighede sy lojaliteit laat val nie. Hy kan nie, dit is sy wese, dis wie hy is. So daarom laat God mense naby hom sit. Hy laat mense naby hom toe. En nou sien jy in die hemel, nou sien jy waar sit mense? Jy sien wat se rangorde is daar. En herinner jy jou of jy nou Lukas 23 se man aan die kruis is wat in jou sterwensoomblikke tot bekering kom en of jy nou Joshua is wat daar vanaf Exodus 33 tot by Joshua 24 as 'n jong man tot op 110 jarige ouderdom as hy sterwe in Joshua 24 Rigters 1. Jy kan sy lewe volg van 'n jong man tot by 110 bly hy op die Here se pad. Weet jy wat God is ewe genadig vir hulle almal. Onthou jy Jesus se gelykenis van die arbeiders in Matteus 20 wat op verskillende tye gehuur word, die ouetjies 8:00 die oggend en die ouens 5:00 die middag, dan word hulle dieselfde betaal wie skwaad. Daai arme manne wat so hard gewerk het, dan sê die eienaar, "Maar ek kom ons goed wees vir wie ek wil goed wees." So hulle sit rondom God. Dis dis baie mooi. Hulle het wit klere aan wit klere en ons sal nog bietjie later in Openbaring in hoofstuk 6 sal die wit klere ontrafel word in hoofstuk 7. Maar dit is Jesus se klere. Dit is Jesus se klere. Dit is reinheid. En hulle het goue krones op hulle koppe. Dit is die oorwinning. Paulus sê mos 2 Timoteus 4:6, elkeen wat oorwin, elkeen wat oorwin sal 'n Stefanos kry, 'n oorwinningskroon, 'n Stefanos. So as jou naam te loop Stefan is, Dis daai ene. Dis daai ene. Nee, dis regtig. Dis wat vanaand kom. Stefanos. Ek sien net in die Grieks. Ek is die pH, ek is die alkalisiese soort, maar die regte een is eintlik met 'n F soos in die Grieks, maar my maat my gealkaliseer, so ek is met 'n pH. Goed. Ehm um, Maar daar's ander krone ook gaan ons in Openbaring sien. Die, die ons gaan later aan sien as ons hoofstuk 13 lees, daai daai daai diere uit die aarde, daai diere uit die see, daai diere, hulle het 'n kroon, daai diere uit die aarde en hy dra 'n diadem, 'n 'n heerserskroon. Dis daai wat die keisers dra, daai snaakse kroontjies wat net hier op die kop sit. So hierdie is 'n oorwinningskroon. So die kerk het reeds geoorwin. So jy kan aflei as gelowiges wat reeds dood is, wat reeds 'n oorwinningskroon het, want Paulus sê ek het die wedloop afgelê en nou wag die Stefanos op my. Nou sit hier ons al reeds met Stefan Nooi in die meervoud met op hulle koppe. So wie is hierdie mense? Dis die hemelse kerk. So as mense vir jou vra waar is ek post mortem na doods, dan sê jy, "Hoe, maar julle ons kan nie op 30000 voet spekuleer, maar ek het op 3 voet die Bybel gelees. Ek kan vir jou beter antwoord gee." Wat se antwoord kan ek vir jou gee? Waar is jou geliefdes? Sit rondom God se troon. Nou hoef jy nie te spekuleer nie. Dis my en ons altyd maklik as ek die woord nou mos gelees het op 3 voet. Jy lê verstaan wat ek bedoel. Jy op 30000 voet. Jy slaap jy? Ja, jy kan so 'n bietjie in 1 Tessalonisense 4:5 nog so 'n bietjie daai slaapbeeld kry, maar laat sak hom net by Openbaring tot hier en jy sien oorwinningskrone en mense rondom hom. Goed. En dan vers 5 hoor ons hierdie dondersla en dan sien ons die sewe geeste. Vers 5. Die sewe geeste van God. Weerligstrale altyd God se teenwoordigheid. So in die hemel, daai weerligstrale bedoel nie daar's 'n storm, daar's onweer in die hemel nie. Daar's moeilikheid nie, dit gaan nou reën nie. Dit beteken dis die almag van God. Herinner julle julle in Eksodus 20, Eksodus 24 as Moses teen die berg opgaan? Die weerligstrale. Die krag van God wat in daai natuur is, Ja, dis sy almag. Dis die heilige. Moenie dink as jy naby God sit, jy eh, kan familier wees nie, jy kan maklik met hom wees nie. Dis God op sy troon. Versigtig. Versigtig met God. En die sewe geeste. Dis 'n beeldspraak. Daar's nie sewe heilige geeste nie. Die gees in sy volmaaktheid is by die Here. En en ons sien voor die troon vers 6 sit spieelglad. Nou geliefdes, hier het ons so 'n bietjie agtergrondkennis nodig meer as normaal. Jode en Grieke glo gode. Die ou Grieke en die Romeine glo daar's gode in die see. Julle ken die een groot bekende een Poseidon. Die Jode glo demone bly dikwels of in die water of in woestyne woestyn is een van die gunsteling uithangplekke van van die demone of van snaakse diere of hulle hang uit in die water. Daarom skommel die water, het baie ons geglo van hierdie hierdie hierdie gode wat nie kan tot stil, hulle kan nie stil sit nie. En dan roer hulle die <laughs> water en die demone. Maar in die hemel is dit soos dit beteken met alle respek nie daar's 'n see nie. Dit wil sê Satan is nie daar nie. Die magte is oorwin. Dit is spieelglad. Daar's nie roerings nie. Die die bose magte, die die, die demoniese magte, die gode magte, die mitologiese gode is nie in die hemel nie, dis God alleen. Dit klop met die Nuwe Testament. In die Ou Testament kon Satan. Nou Satan is nie soos ek altyd sê so 'n celebrity in die in die in die Bybel soos wat hy in die kerk is nie. Satan kry per preek meer aandag in Pretoria vandag as wat hy in die hele Bybel kry. Ek is altyd verstom dat mense meer van die duiwel af weet as wat die Bybel van die duiwel af weet, maar dis 'n ander storie. Ons het eers so 'n paar jaar terug so 'n hele Bybelreis oor die Bybel oor die duiwel gedoen. Ons bietjie ons kennis oor die duiwel opgegradeer, wat die Nuwe Testament en die Ou Testament leer. Maar net in 'n neete dop, daar's net tegnies vier verwysings na Satan in die Ou Testament. In Job 1, Job 2, staan nou so 'n stukkie, daar word nou vertel. En dan in Sagaria 3 en in 1 Kronieke 21 en in Sagaria 3 en in Job 1 en 2 kan Satan in die hemel ingaan. Hy kan bietjie bietjie roer. Maar wat het Jesus kom doen? 1 Petrus 3. Toe hy opgevaar het, het hy het hy hierdie oorwinning gaan aankondig in die hemel. En Openbaring 12 en ek moet dit vooruitloop. As Jesus in die hemel ingaan, As die kind weggeruk word, daar's Openbaring 12 vertel daar's 'n draak en 'n vrou. Die draak is die Satan en dan gaan daai kind in die hemel in. Dis Jesus se hemelvaart na nou hardloop die Satan agterna en dan dan gooi die aartsengel Michael hom uit. So die Satan, die hemel is 'n Satan vrye sone. Paulus Paulus sê dit ook Romeine 8:33-34. Wie kan ons aankla? Want wat doen Satan in die Ou Testament in die hemel? Hy pla Job aan. Wat doen hy in Sagaria 3? Hy pla Yeshua aan. Wat kan hy nie meer doen nie? Christene aankla. Sê die Bybel. Ek kan nie help as mense nie die Bybel glo nie, want daai dag het ou vir my gesê hy is so aangekla deur die Satan. Ek sê maar glo net die Bybel, dan kan jy ontspan en lekker slaap vanaand. Ek het saam met Martin Luther wat uh, een nag wakker geword het. Toe staan die duiwel langs sy bed. Hoe kyk hy hom so toe sê? "Sjoe, nee, ek moet slaap." Die Here wil hê ek moet tot sy eer lewe, so ek moet slaap draai om. Nou kan jy dink dit vir die duiwel is 'n koue skouer. <sighs> Wens mense wil soveel geloof hê, net net in die skrif, net glo wat die skrif sê, nie wat mense sê nie. Goed. So dis spieelglad. God alleen, die almagtige, die Gees, die hemelse kerk. Al 24 almal wat glo. En dan is daar vier lewende wesens vers 6 en hulle word bietjie beskrywe en dit kom uit Jesegiel 1 uit. En eh, hulle verteenwoordig eh, dit dit is 'n uh, eh, 'n leeu, 'n os, 'n uh, iemand wat soos 'n mens lyk en een soos 'n arend. Genoeg om te sê dit verteenwoordig wilde diere, makdiere, ligdiere en makgemaakte diere, die mens. Vers soos jy hom kan, haar kan makry maar dit verteenwoordig min of meer die skepping. En as jy die Bybel lees, geliefde, lewe die skepping. God se skepping is nie dood nie. Micha 5 sê God vir Israel, ek sal die klippe roep teen julle. Die klippe sal getuig wees wat julle gedoen het. Josua sit 'n klip op Josua 24, hierdie klip sal teen julle getuig as julle gelieg het, toe julle gesê het ek en my huis sal die Here dien en julle dit agterna sê, die klippe sal teen julle uitroep. Nie dink klippe is doof nie. God sal die klippe inroep. Wat doen die berge? Wat doen die magtige natuur in die psalms? Die, die natuur roep uit. Die die die een dag gee vir die ander dag God se lof aan. Die natuur jubel God se grootheid uit. Die skepping besing die almag van die Allerhoogste, sê die Bybel. Wie het God moeilikheid gegee van die eerste 6 dae? Dag 6. Mense. Nie een van een van iets anders wat God gemaak het gee moeilikheid nie. Wie maak dat alles ly? Wie maak dat die skepping in Romeine 8 vers 23 uitroep, die skepping sug met verwagting. Wie se skuld is dit? Mense. Wat die gif van die lug in blaas, wat die water besoedel, wat bome links regs afkap. Jy lees in jou lewe volgens 'n Engelse studie 24 bome se koerante op. Ek het nou die dag 'n stukkie geskryf. Ek kan nie onthou nie, net in China, hierdie chopsticks wat hulle <laughs> maak. Hoeveel bome gaan 150 miljoen bome vermoed ek se reg onthou, is die getal in my kop per jaar wat jy nodig het om vir net vir Jap vir China chopsticks te maak. Maar die skepping lewe, bedoelende nie die skepping is gode op hulle eie nie, God se skepping is daar vir sy lof vir sy vreugde. Daarom is hy die skepper, nie nie eerste plek die herskepper nie, hy's die skepper van hemel en aarde. En daarom is die skepping by hom. En nou nou kan ons by die volgende vraag. So ons nou gesien die wie's wie. God, die Gees, die 24 ouderlinge, vier lewende wesens. Ons het gesien wie's nie daar nie, Satan, die bose magte, die gode, hulle is dood. En nou gaan ons gou die volgende vraag vra, nou, maar wat wat doen hulle? Wat doen hulle in die hemel? Wat gebeur in die hemel? Wat gebeur? Ek hoop as jy fyn gelees het, daar's iemand wat ons mis, maar ons kom terug. Daar's 'n groot mis in die hemel, maar ons kom terug. Daar's 'n groot krisis. Hou dit. En dan vers 8, die vier lewende wesens begin dag en nag uitroep. Hulle gebruik die die die refrein van Jesaja 6. Heilig, heilig, heilig Here God, almagtig wat was, is en wat kom. So het ons verlede week vir mekaar gesê word oor God gepraat. Dis een van God se gunsteling titels. Ja, kan ek dit tog net weer sê? Dis reg. Jy moet, jy mag en jy gaan die Ou Testamentiese name vir God gebruik. Leer die Nuwe Testament se nou kan. Jy hoef nie net sê Heer eh, Jahwe sê wat oet nie. Dis mooi, dis Hebreëus, dis mooi. Maar onthou ook die Nuwe Testament sê uh die name van God, hy wat is en wat was en wat kom. Dis die Here wat ek aanbid. Wie is jou God? Hy wat is en wat was en wat kom. Hoe weet ek dit? Die woord sê dit vir my hier op 3 voet, die almagtige, die lewende God wat op sy troon sit. En en nou hoor ek wat doen die die die vier lewende wesens, die skepping. Hulle loof God vers 9 en terwyl hulle hom loof ehm um, en eer en hom bring gaan die 24 ouderlinge vers 10 en hulle buig voor hom jy's nie so heilig as jy in die hemel aangekom het dat jy nie kan opstaan jy staan van jou troon af op en jy buig o dis altyd jou plek jy's altyd op jou veiligste op jou knieë voor God kan ek weer sê Jy's altyd op jou veiligste op jou knieë voor God. Trouens, jy's op die veiligste. Dis waar God so in sy genade na ons toe kan uitreik. En haal hulle krone af. Hulle aanbid hom. Nou weet ek, nou hoor ek nog iets van God wat lewe vir altyd en altyd. En dan sing hulle. Hulle sing, nou het ons die inhoud van daai lied vers 11. Waardig is U. Dis so 'n moeilike uitdrukking om in Afrikaans te vertaal want by ons beteken dit amper ietsie anders in Afrikaans. Ek onthou in Engels het ons daai mooi lied worthy is the lamb. Maar vir ons om te sê jy's waardig beteken ek gee dit aan jou. Jy het dit nie tot ek dit gee, maar dis nie wat dit bedoel nie. Dit beteken nie ons gee aan God waarde nie. God het waarde. Ek erken dit net as dit sin maak. Beteken nie God het geen waarde totdat sy kerk dit gee nie, want dis eintlik wat dit in Afrikaans beteken. Of dis waartoe daai woord neig van ek gee waar dan iets. Nee. Ons roep uit, o Here. Ehm um, U is werd, U is ewig werd om al die eer drie dinge wat God moet kry. God moet kry doxa, time en dinamis. Kom ek verduidelik dit in Afrikaans. God moet kry doxa, glans. Ons moet God se naam met glans oplig. Time uh timē in die Grieks beteken eer, honor. As ek as ek iemand baie respek voor het, dan moet ek dit wys. So ek moet vir God eer gee en ek moet ook nee, is nie asof God nie krag het nie, maar ek moet erken U het al die krag. God het drie dinge uit heerlikheid, hy het eer en hy krag, dynamis, hy mag. Hy het hierdie krag. Ja, en in daai sin op 3 voet mag jy sê hy is in beheer nadat hy in die hemel was. Ek weet nou hoe lyk God se se beheer. Hy het ook eer. Hy, dis nie net al, dis nie net genoeg om te sê God is in beheer nie, dis nodig om te sê my God het eer. Jy verstaan, nou kan ek iets meer sê as net hy is in beheer. Ek kan sê my God het krag, hy's almagtig. My God het eer. My God se beheer, my God het eer en my God het heerlikheid. O, waar hy skyn dit. Verstaan jy op 3 voet kan ek meer oor God sê as wat ek kan sê op 30000 voet. Daai beeld van waar ek kyk. Almag in die hemel en op die aarde. Goed. Ons gaan na nou Openbaring 5 toe. Jy kyk in die hemel in. Die vraag wat wat ons vir mekaar vra, waarmee ons begin vanaand, laat die naam geheilig word, laat U wil geskied soos in die hemel, so op die aarde. Wat bid ek? Ha, dat ek lofliedere sal sing. Dat ek sal bely God God het heerlikheid. Al sien niemand dit nie, ek het dit gesien. God het eer. God het mag. Dis die Here. Openbaring 5, die reis gaan voort. En ek sien in die regterhand van hom 'n geslote boekrol. God op sy troon, Johannes neem iets waar, 'n boekrol wat gesluit is. Die taal van Jesegiel 2. Die boekrol. Johannes gaan leen 'n beeld by Jesegiel. 'n Boekrol simboliseer geliefdes die raadsplan, die plan van die Allerhoogste God vir die wêreld. Maar dit is gesluit. Wat beteken wat? Laat U naam geheilig word, laat U wil geskied soos in die hemel. Maar as God se wil in die hemel gesluit is, kan dit nie op die aarde geskied nie. En dit is tans gesluit. Daar's 'n krisis in die hemel. Die wil van God is gesluit. En 'n engel vers 2 roep met 'n sterk stem uit Jesaja 6 vers 8: Wie sal die seël breek, die sewe seels? Niemand. Niemand. Niemand kan dit doen. Nie. Niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kan die seël die seels breek nie. Niemand kry die raad van God oop nie. En dan gebeur 'n hartseer ding. Johannes is droef. Hy huil. Hy hy begin baie te huil want Johannes weet, Johannes weet, hy het sy Here Jesus op aarde hoor bid laat die naam geheilig word, laat die wil geskied soos in die hemel en as God se wil in die hemel gesluit is, is daar moeilikheid op aarde. Daarom heil Johannes. Grootste krisis in die hemel het pas aangebreek in Johannes se oë. Hy is hooploos nadat hy hierdie almagtige God op sy troon sit. Is Johannes vir 'n oomblik skaakmat en wil hy sê: "Here, hoe is dit moontlik?" Maar dan kom een van die ouderlinge na hom toe vers 5 en sê Johannes, moenie huil nie. Johannes, moenie huil nie. Johannes, die leeu uit die stam van Juda. Die leeu uit die stam van Juda. Genesis 49. Die stam van Juda word met 'n leeu voorgestel. Genesis 49 vers 9. Die leeu, hier's 'n leeu op pad. Want wie ontbreek in hoofstuk 4? Jesus. Ons het Jesus nie in die hemel gesien nie. Wanneer is Jesus nie in die hemel nie? Terwyl hy op die aarde is. Wanneer gaan Jesus hemel toe? By sy hemelvaart. So jy kan vanaand hoofstuk 5 presies dateer. Wanneer breek Openbaring 5 aan? Met Jesus se hemelvaart. Dis logies. Teks is so maklik. Die teks lei jou as jy dit lees. Daar is 'n leeu op pad. 'n leeu, maar genadiglik nie 'n bang maak leeu nie, want leeu's maak bang. Nie hierdie leeu nie. Dis nie 'n leeu wat kom om te verskeur nie. Dis nie 'n leeu wat kom om te jag, dood te maak, te vernietig nie. 'n Leeu is op pad Johannes, die leeu van die stam van Juda. Maar die volgende oomblik vers 6 tussen die en dit is belangrik om die posisie te sien waar waar die leeu opdaag tussen die troon die vier lewende wesens en tussen die die ouderlinge die 24 ouderlinge in die hart van die hart van die hemel in die sentrum van die beheersentrum van die heelal in die plek waar hemel en aarde gebalanseer word tye en ewigheid afspeel kom staan hy maar hy's nie 'n leeu nie hy's 'n lam Johannes verwag 'n leeu en hy daag 'n lam op Hoe onthou jy Johannes 1, Johannes 2? Toe die doper vir Jesus gesien het, was sy woorde daar. Is die lam van God. Hy moet meer word en ek minder. Die lam, hoekom? Nie omdat Johannes letterlik 'n lammetjie sien in die hemel nie. Maar hy onthou Johannes die doper se woorde dat Jesus die lam gaan wees wat ter slagting gelei gaan word. En as Jesus opdaag in die hemel geliefdes, dan is dit so dat jy die wonde, dat jy die wonde aan hom nog kan sien. Wonde word uit uiteindelik littekens. Miskien is dit al littekens. Ek vermoed jy sal altyd die littekens aan Jesus sien. Jy sal hom herken op sy littekens. Wonde wat littekens word, sê jy sterk genoeg as jy as jy littekens het. Jy het oorleef. Jy kom pyn vat het 'n paar bekers gedrink. Jou littekens vertel die stories van jou lewe. En ek weet mense doen dit. Mense sal sê hierdie litteken het ek gekry daar of daar. En ek het oorleef. O, hier stap Jesus in die lam wat geslag is, maar wat gewen het. Die oorlog is verby. Dit is die hele heelal is nou syne. Hy stap in in die hart van die heelal. Hy stap by God se troon in, daar waar die raadsplan van God moet val en daar vat hy die raadsplan. Hy met die sewe horings en die sewe oë. Beeldspraak. En Johannes verduidelik dit vir ons. Die sewe oë sê is die sewe geeste van God. O, want was dit nie Jesus wat net gesê het net toe hy op aarde was, Johannes kan dit onthou. In Johannes 14:16 ek sal die Vader vra en hy sal 'n ander trooster stuur om julle in die waarheid te bly lei. Hy sal altyd by julle wees. So Jesus het die Gees in sy volheid. Hy kan die Gees uitgiet. En die sewe horings uh by Jeremia en so aan alle mag. Is dit nie Jesus se laaste woorde op aarde Matteus 28:19? Alle mag in die hemel en op die aarde is myne. Is dit nie Jesus se laaste woorde nie? Ek het oorwin. En daar stap hy in die sentrum van die heelal in. En daar daar neem hy die boekrol vers 7. In daardie een oomblik, hierdie is 'n geweldige teks. In daardie een oomblik vat Jesus alle mag. Laat U wil geskied. Hoe lyk God se wil? O Jesus het alle mag. O Jesus het alle mag. Nee nee, is nie net God wat in beheer is nie. Jy mag dit sê, maar as jy afkom op 3 voet omdat jy in die hemel was, kan jy sê, mag ek dit verder verduidelik? Ek jy mag dit sê. God is in beheer, maar mag ek dit verder verduidelik? My Here Jesus het alle mag in hemel en op aarde. Dis die volle waarheid. Jesus het die boekrol. Hy het die sleutels van dood en doderyk Openbaring 1. En toe hy die rol neem, hierdie boekrol, gebeur daar, ons het ons lied gehoor, ekskuus, ek moet verbygaan. Gebeur daar 'n hemelse erediens. 'n Crescendo. 'n Crescendo breek uit. En toe hy die boekrol neem, het die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom neergeval. Hoe anders? Jesus is terug waar hy hoort. Hy's terug, hy't gewen toe hy daar aan die kruis uitgeroep het in Johannes Tetelestai, dit is volbring. Johannes 19 het hy. Hy't gewen. Hy't alle mag. En nou sy terug in sy hemelse huis. Daai huis van wie hy vir sy disippels gesê het toe hulle vir hom gevra het in Johannes 14, Nataneel hulle, "Wys ons net die Vader." Hy sê, "Maar ek is so lank al by julle. En ek gaan hom vir julle plek te berei. Ons die plek klaar is, kom haal ek julle. Ek wat die enigste weg en waarheid en lewe is. Ek gaan vir julle kom haal. Julle gaan om 'n huis kom wees, my huis moet die baie plek." Ja, Johannes ken 'n huis en Johannes ken 'n paleis en albei is dieselfde. Die Vader van die hemelse huis is ook die koning van die hemelse paleis. En dan val die hemelse kerk voor hom neer en lit musiekinstrumente vers 8 harpe en goue bakke vol wierook. En dan sê Johannes vir ons wat is dit eintlik? Dis beeldspraak om te sê die die hemelse kerk bring die gebede van die aardse kerk hemel toe. Jy kry dit weer in hoofstuk 8 dat dat dat die gebede van die gelowiges word in God se se bak gegooi, sy wierook offerbak voor sy troon. God ryk gebed. O Johannes vat dit 'n stap verder. God hoor. Psalm 65. Dis dit vers 3. God is die hoorder van gebed. <laughs> Maar God ruik gebed, want wie rook, ruik jy, het jy al agtergekom. Jy weet as wie rook brand, hoe weet jy dit? Jy ruik dit. Jy ruik wie rook. God se se se kinders se gebede is in die wierookbak. Is nie in die bak van jy moet maar hier moet jy wag vir 'n miljoen jaar daai gebed word verhoor. Hierdie gebed het krag nie, daai net misluk. Johannes werk nie so met gebed nie. Al die ware gelowiges se gebed. En wat bid jy? Waaroor gaan die ware gebede van die aardse kerk? Nou kan ek beter leer bid. Wat watse soort gebede trek God se aandag in die hemel? Watter soort gebede? Kom ons gaan kyk want Johannes sê vir ons. Dis nie raai nie, ek hoef nie te raai nie, ek hoef nie te spekuleer nie. Ek lees net vers 9. Wat sing die hemelse kerk? Toe sing hulle 'n nuwe lied. 'n Nuwe lied. En gelukkig het ons die woorde. Ek het groot geword in die NG Kerk net met ou liedere. Ek gedink ek sou moes wag vir die die hemel vir 'n nuwe lied. Maar ehm um, nou is daar 'n nuwe lied. Waardig. Waardig weer 'n keer is u om hierdie boekrol oop te maak, net u kan. Want u was letterlik, u was doodgemaak. En deur die bloed, deur die bloed het u mense gekoop agorat sein dit beteken om mense op 'n op 'n markplein wat soos diere as slawe verkoop word daar staan jy as jy in die eerste eeu geleef het was die kans baie goed as ons 2000 jaar terug geleef het dat min of meer hierdie hele kant en so 'n helfte tot daar slawe sou wees want tussen 60 tot 70% van mense was slawe Slawe was soos diere. Slawe het stil gebly, het afgekyk, mag nie oogkontak gemaak het nie. Of as jy of ons almal sou in die Romeinse militêre diens moes wees as ons ergens gebly het in 'n provinsie. Jy het nie 'n keuse nie. Die Romeine sê as jy nie wil diensplig doen nie, maak ons jou dood. Dis so maklik soos dit. So of jy veg of jy Egiptenaar, heiden, Jood of Mohammedaan is vir die Romeine en waag jy dit nou om te verloor, maak ons jou ook dood het die Romeine gesê, dis hoekom as jy Egipter was, dan veg gee vir die Romeine, want hulle maak vir jou in elk geval doodse legioen verloor van hulle. Ja, die Romeine het nie nonsens gevat nie. En dan was jy net niks, jy was maar net 'n mens, jy was deel van 'n trop. Jy was verkoop, jy was 'n produk met wie hulle kon handel dryf, jy was 'n slaaf. Hulle kon jou koop en verkoop. Of jy was 'n krygsgevangene, hulle kon jou koop en verkoop kom met jou handel dryf soos wat jy vandag met jou produkte handel dryf kon jy met mense handel dryf en nou nou kom Jesus en hy koop hierdie sondaars nes los dis dis die beeld Paulus gebruik dit ook né 1 Korinte 6 julle is gekoop vers 1 Korinte 6:20 julle is gekoop en die prys is betaal wat is die prys die lam die geslagte lam het betaal die lam kan die boek oopmaak want hy is geslag. So wat is God se wil? Nee nee, hier's die beter vraag. Wie? Want ons wonder altyd. Dit het my weggeblaas. Ek het my lewe lank dit gemis tot ek dit gevind het in die skrif. Die vraag is nie wat God se wil nie. Die regte vraag is op 3 voet. Hoe jy mag op 30000 voet vra wat God se wil vir my lewe, maar as jy op 3 voet kom, vra jy wie is God se wil? Nou herinner jy jouself aan Johannes 6 vers 38 tot 40. Ek het nie gekom nie sê Jesus om my eie wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het dat hy aan elkeen wat hy aan my gegee het, ek die ewige lewe sal gee. En eh, dit is die wil van my Vader dat ek op die laaste dag almal sal opwek wat hy aan my gegee het. So wie is God se wil? Jesus. Hoe doen Jesus God se wil? Hy gee homself. Hoe leef jy binne God se wil? Jy leef binne Jesus. God se wil is nie loves me, loves me not, jy's in, jy's uit nie. Ek het dit nooit geweet nie tot ek dit nou weet, want ek het dit nie skrif ontdek. Want die skrif lei my in die waarheid. So eh, dit is nie vir my in die duister as ouens vir my vra wat God se wil nie, sê ek ek hoor, maar kom ons kry die vlak van vir 'n veralgemening 'n bietjie af. Kom ons vra 'n beter vraag. Kom ons vra wie se God se wil. En kom ons vra wat gaan dit vir jou help as jy weet? Jesus is God se wil, dan is die enigste vraag wat jy moet vra, hoe belyn ek my lewe met Jesus? Was dit nie meer so ingewikkeld nie? Dan kies ek my beroep wat Jesus die beeste sal dien. Moet ek hierdie werk doen of hierdie werk? Moet ek in daai land bly of daai land? Dan vra jy die vraag, hoe gaan my lewe die beste? Ek net een lewe met Jesus belyn. Gaan Jesus die meeste geëer word? Hoe gaan die heerlikheid van God die meeste deur my lewe skyn? dan is dit nie so ingewikkeld nie. Dan gaan dit nie oor my nie, dan gaan dit nie oor ek wat dit ver moet bring nie. Dan gaan dit oor Jesus. Dan's die vraag eenvoudiger. Die kerk het God se wil 'n eindelose moeilike ding gemaak. Die Bybel maak dit eenvoudig, want kry jy die vlak af. It's all about Jesus. En wat doen jy met jou lewe? Jy het net een lewe of jy eet en of jy drink. Ja, 1 Korinte 10:31 gedoen dit vir die Here. Ehm um, wat jy ook al sê in woord of in daad, Kolossense 3:17:21, jy doen dit vir die Here. Dan word jou lied op aarde soos in die hemel, 'n loflied vir God. Wat doen die ouens in die hemel? Hulle loof God. Wat doen jy op die aarde? Jy kry jou lewe in pas met die hemel. Jy oefen die hemel. Dis God se wil dat ek 'n lewe van liefde en vreugde het. Ehm um, sien gewakkeld nie. Julle is dit nie verstommend mooi nie. Is dit nie verstommend eenvoudig nie. Ek dink deel van die duiwel se grootste leuns is om die Bybel ingewikkeld te maak. En ek sê altyd ek mag dit nie sê nie, maar as ek sou kon sou ek sê dis teoloog wat daarmee help, maar ek gaan dit nie sê nie. En kerkleiers wat hulle lewe lank om vergader sonder dat hulle ooit tot 'n punt kom, dan maak hulle wat hulle maak. Ekskuus, maar ek trek terug, ek sou dit nie gesê as ek dit kon sê sou ek dit gesê het. Ehm um, En dan U het ons gekoop met die bloed uit elke stam, taal, volk, nasie. Kerk is universeel. Ewe skielik het God 'n wêreld wat 'n kerk is. Nie net Suid-Afrika nie. God het baie kamers. Ek het vertel maar ek moes uh, vandag so 2 weke terug daar in um, Brisbane praat en ek onthou ek kon dit daar sê in verlede week moes ek by Mosaïek die oggend preek oor immigrasie in Johannesburg en ek kon dit daar sê God is lokaal en God is internasionaal. Die nuwe woord is glocal, globaal en lokaal. God is glokaal, hy's globaal en lokaal. God is oral. Hy het mense in Suid-Afrika, hy het mense in China, hy het mense die wêreld vol, want dis wat Jesus doen, hy rig vol internasionale volk op. Hier staan dit, wat hy loskoop. En dan maak hy hulle vers 10 konings en priesters. En dan verander hy hulle in konings, 'n koninkryk letterlik en priesters letterlik in die Griekse koninkryk. Hy maak hulle konings, koninkryk en priesters. Ons het daaroor gepraat op verlede week kerk het 'n hoë roeping, het 'n hoë identiteit. Het nie 'n vloerlap kry my jammer sukkel sukkel sonde sonde lekker sukkel en ek's maar 'n ou mislukking en kry my jammer en kerk kan baie keer so sukkel deur die winter. Ek herinner my toe ek in die kerk was, daar was altyd te min as 'n jong ouetjie. Toe en toe ek nou 'n jong dominetjie was voordat ek by universiteit beland het, was ek altyd verstom dat ons werk met 'n tekortmentaliteit. Daar's altyd te min mense, te min jeug, te min ouderlinge, te min mense by vergaderings, te min mense wat betrokke is, te min mense wat geld gee. Die kerk het altyd 'n verlies. Dan lees ek die Nuwe Testament, dan sê Jesus hy gee altyd te veel. As hy brood maak, sê altyd te veel. Dis nie as hy sê, "Sjoe, 8000 mense nie." Sjoe, nee, is bietjie min ouens. Stuur hulle McDonald's. Skus nee, skus. Nee, Jesus sê daar's te veel. Dis die punt. 12 mandjies oor. 12 Jesus sê is as as as daar waar daai goeie saad val, Markus 4, Matteus 13, wat is die opbrengs? 30, 60, 100voudig. En dan gaan ook nie so baie mense verlore waar Jesus werk nie. Ons dink daar's 99 verlore skape, daar's net een. En ons dink daar's die hele wingerd dra nie vrug nie. Daar's net een vye boom Lukas 13 wat nie vrug dra nie. Waar Jesus werk bedoel ek, nie waar die kerk werk nie, waar Jesus is. So ek wil graag weet waar Jesus is. Dis my nogal lekker. En en as ons nou Efesiërs gelees het, ons moet hom tog eers lees. Ehm uh, ek bedoel as die, saam. Waar Paulus oor en oor sê God gee oorvloed, God oorstroom, God oorstroom ons. Hy gee ons altyd te veel. God is nie te veel besigheid, so hy maak ons konings en priesters. Nie kerkmeise, sukkelaars, brandarmes, sondaars, ellendelinge, kry my jammer en daar sit ek en eendag sal ek nog iets vir die Here doen tipe mense nie. En dan sing hulle universele koor ons laaste 5 minute en dan breek daar 'n universele koor uit. Ehm um, vers 12 13. Eindelik vanaf vers 11. Kom ons vat net vers 11 tot tot 13. Dan kyk ek rondom my en dan daag almal op. Almal. Johannes kyk rondom hom, hy sien al die lewende wesens, die ouderlinge en dan daag die Here se engele op. Sy miljoene, daar miljoene, daar miljoene engele. En wat doen hulle? Hulle kom nie beklei en oorlog maak nie, hulle kom God loof. Wat doen mense in die hemel? O, jy vier fees. Wat het Jesus gesê het ons verlede week sien in Openbaring 3 vers 20? Hoe wil hy hemel op aarde hê? Ek staan by die deur en ek klop en sê oopmaak. Dan gaan ons so lank 'n bietjie hemel op aarde hê. So as ek bid, Here, laat U wil geskied soos in die hemel so op aarde. Wat vra ek? Here, maak my deel van die fees. Here, laat ek nou saam met Jesus loop, laat ek Jesus oral sien. Iemand sê vir my so week of twee terug by 'n kerk waar praat, kyk net hoe gaan dit in die land. Ek sê oom, ek is so blind, ek sien niks nie. Ek sien die Here. Ek loop net aan God vas elke dag. Hy sê, "Wat maak keer jou?" Ek sê, ek sê oom, kan ek jou leer om Jesus se oë te kry? Ja. En dan roep hulle uit waardig is die lam vers 12 met 'n harde stem. Tog mooi dat Jesus op dieselfde manier as God die Vader aanbid word belangrik as jy moet jou wag getuies te doen het wat vir jou sê Jesus is nie God nie. Hoe hy word dan op dieselfde manier as die Vader aanbid. Dit sal mos nou godslastering wees as hy nie God is om hom te aanbid nie. Jy mag mos net God aanbid. Maar Jesus het die wese van God. Jy kan net God aanbid, jy kan net voor God buig en Jesus is God in sy wese, net soos die Gees wat voor die troon is. En dan vers 13 God word geloof almal in die hemel en op die aarde en onder die aarde kry 'n crescendo. Dit is soos 'n golf van lof wat deur die hemel hardloop en deur die aarde aan hom wat op die troon sit en aan die lam. Kom toe die seëninge, letterlik vers 13. Eulogia is 'n um, priesterlike aanbiddingsvorm en die eertime wat ons al gehad het en doxa en hierdie keer nie dynamis nie maar kratos dinamus is hierdie superkrag, maar nou is dit hierdie krag wat so dis dis dis sterk krag van God van ewigheid tot in ewigheid. En die vier lewende wesens sê amen, dit is die waarheid vers 14 en die ouderlinge val neer lank bid God. En nou wonder ons, wat gaan ons um, as ons bid, laat U naam geheilig word, laat U wil geskied soos in die hemel so op aarde. Dan weet ons mos nou waarvoor ons bid. Here gee dat ek hemel op aarde sal wees en hê. Hey, Here gee dat ek in 'n ander tekstuur, ander toonaard, met ander musiek, met ander ritme sal lewe. Dat die musiek wat ek hoor, u musiek sal wees. Dat die aanbidding wat ek hoor, u aanbidding sal wees. Dat die lof op my lippe u sin sal wees. Dat ek anders te lewe. Dit maak 'n Christen magneties. O, jy kan godsdienstig wees en dan is jy net so afstootlik, want as jy net teen alles, jy sien net sonde en jy sien net moeilikheid. Maar as jy in die hemel was, dan kyk jy anders. Te. Jy kan net nie anderster. Jou hele lewe verander as jy saam met Johannes in die hemel was. Ehm um, sluit af. So Openbaring is nou my leefverhaal. Dis nie net 'n teks nie. Dis 'n teks wat die hele wêreld anderster maak. Jy is in die hemel en nou bring God jou terug aarde toe en hy sê vir jou: Jy het mos nou jou toekoms gesien. Jy weet mos nou. Jy het dit gesien. Dit lyk goed. Jy weet mos nou waar jy gaan wees. Dis mos nie so erg nie hierdie lewe. Verstaan jy nou hoekom Paulus kan sê verstaan jy want Paulus het dit verstaan hoekom Paulus kan sê in 2 Korinte ehm um, 4 vers 16 ek word nie moedeloos nie want die sigbare is duidelik vers 18 maar die onsigbare is ewig. Dis nie 'n sprokie vir Paulus nie. Ons gister 'n Bybelskool daar by Lewensentrum in Alberton doen waar ek ook vanoggend gepreek het oor Paulus so vir 3 en 'n half ure. Het ons dan details so saam met hom op sy pad gestap van verskillende stede, het ek mense deurgevat van Filippi na Tesalonika en Efese. En en in elke stad is Paulus uitmekaar amper geslaan en mishandel en neergegooi en stikkend gemaak en stukkie vir stukkie gebreek en dan het hy net 'n loflied gesing. Hoekom? Hy was in die hemel het die Here gesien in die geloof. Ehm um, dis 'n leefverhaal. En daarom kan ek nou die regte knoppies konnekteer. As mense nou vir my vra, is God in beheer? Ja, ja, natuurlik. Maar kan ek dit vir jou nog meer help? Kan ek jou kan ek jou na die kan ek jou saam met my gou hemel toe nooi? Kan ek jou gou gaan vertel my God sit op sy troon? Kan ek jou vertel my God het mag O, hy het nog heerlikheid ook. Hy's nie net in beheer nie. Hy is so skoon en aanbiddingswaardig. Sy die heerlikheid straal uit met o, hy's so mooi aanbiddelike God. Ek wil so graag voor hom buig. En hy het, en hy het al hierdie beheer. Ehm uh, het hy aan sy kind gegee en sy kind het 'n boekrol gebreek. En en Jesus gaan vir altyd heers. So ek kan die regte kolletjies So ek het 'n beter antwoord en my antwoord is ek ek moet jou nooi tot 'n relasie met Jesus. Ek moet jou Jesus se hemelstorie vertel en ek moet jou nooi om deel te word van hierdie storie. Sodat jy nie net nie net lewe nie, maar met hoop lewe. So dit nie net doodgaan nie, maar um, in die Here se arms sterf. Dis so, aangrypende hoofstukke, né? Openbaring 4, Openbaring 5 was wonderlik om saam te reis saam met hierdie hoofstukke. Ek dink ek het vanaand net die vernis gekrap en ek vertrou dat die dat die Here ons dat dit intussen dat ons saam met Paulus se woorde sal reis wat hy in Romeine 8 sê. Niks kan ons skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is nie. Dit was Paulus se troos terwyl hy hier op aarde is. Nie hoekom gebeur slegte dinge nie, oor hoekom gaan dit aan nie. Hy het gesê wie? Hy het sy vraag verander van wat na wie? As jy vra verkeerde vraag, alles gebeur met 'n rede, al daai goeie. Sy sê, vra beter vraag, kan iets jou van God skei, nie van my God nie. Ehm um, en daarom het Paulus met hoop gelewe en ons kan met hoop gaan lewe. So die Here wil, gaan ons op die 7de April verder met Openbaring 6. Eers so 'n bietjie in Jerusalem en op ander plekke loop loop en as ek dan terug is en julle saam is, dan vat ons die 7de April hoofstuk 6 Jo, ja, dis mooi. Julle kan nie glo nie. Hierdie is die mooiste, maar 6 en 7 is super. So dit lê vir ons voor. Kom ons sluit af met gebed. Here, baie baie baie dankie dat ons vanaand in die hemel kon wees. Sjoe, dis eintlik sleg en swaar om terug te kom aarde toe. Ons sal eintlik net daar bly. Ons sal daar saam met die engele en almal net daar sit aan die voete net in verwondering. Here, hou vir ons plek. Ons kom. Hou vir ons plek. Dankie vir vir ons geliefdes, dit was so swaar as wanneer ons 'n oupa en 'n ouma, broer en 'n suster baie keer nog nader mense moes groet. Maar dankie dat hulle nou al daar is. Dankie dat hulle by u is. En Here, ons is op pad. Wil u nie gou kom nie? Ons wil uitroep saam met die kerk, Maranatha, kom Here. Ons wag. En terwyl ons wag, Here, wil ons sê u is die almagtige, u is in beheer. Ja Here, maar u beheer is 'n beheer vol eer. Dankie dat U 'n liefdevolle, lieflike God is. Dankie dat U heerlikheid skitter. Dankie Here dat ons rondom U kan sit, nie ver nie. Dankie dat ons nie verkykers nodig het nie. Ons sommer by U is. En dankie Here Jesus dat U al die mag het. Dankie dat U gekoop het ook vir my. Dankie dat U my losgekoop het en dat ek 'n koning en 'n priester is. Een van U geliefdes. Here, help my terwyl ek nou op aarde loop om vir U te loop en te leef, vanaand, môre, elke dag wat U my gun. Totdat U my huis toe roep, loop ek in U krag. Hier is ek om U te dien in Jesus se naam. Amen.